Saça bak. Bak bak bak bak. Saçımı çok seviyorum. Bu ne böyle? Dur dur dur. Bak. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Fine Freddy's Radies. Fine. The... Evet. Bugün sizlerle tekrardan oyunu oynayacağız. Bıyıklı adam yüzü gibi pek adama benzemiyor. Orta yaşta bir çocuk yüzü gibi. Hadi başlıyor. Nasıl beğendiniz mi şovumu? Hiç komik değilsin. Ne diyorsun Foxy? Ne diyorsun lan Foxy? Hala vuruyor bakar mısın? Golli bu ara çok güçlü. Golden. Golibo ayıcık. Yalnız buradaki karakterler bayağı eskimiş ha. Fox'in boxing iki eli de gitti. Gol Şuradaki Golden'da bir kolu gitmiş. Fred in the Night Freddy olmuş zaten. Aha kulağım gitti. Tek kulaklı kaldım. Bunun hesabını kim verecek? Bunun hesabını kim verecek dedim. Vurma artık. Al bakalım. Osmanlı tokatı Golden bu ara çok güçlü. Artık böyle kalacağım. İşte bitti. Evet gene başladık. Chica. Cupcake. Cupcake'i bana ver. Ay bak cupcake. Goldie bu ara çok güçlü. Hazır mısın? Blok. E saldırsana. Saldırsana elin yiyorsa. Al. Olmadı. Yavaş yavaş bozulmaya başladım. Ay, o kadar da bozuk değilim. Al bakalım. <laughs> Çok komik. Bu sefer bozuk olmadan çıktım. Yeah, night 3. Fine. Five fights at Brady's. Bonnie iyice eğitim yapmış ha. Mor renkli tavşan. Aha çenen kırıldı. Al. Al sen. Al bunu ye. Al al benim. Al benim benim altınımı ye. Ne oldu? Aha gene aynısı oldu. Aynı, ayrıca Phantom Freddy'ye benzemeye başladım. Al. Al bakalım. <laughs> Biraz bozuldum. Bak çenem kırıldı. Neyse hala jumpscare yapabilirim. Aha! Fre Fazbear Freddy. Şimdi bittin. İki kere kaybettim. Golden asla kaybetmeyeceğim. yaradı demiştim. Yani sen beni yenmiştin bilgisayarda ama ben seni yeneceğim. Aha. ikimiz de bozulduk şimdi. Siz de ara sıra böyle karakterlerinizi seslendirebilirsiniz. Aha yavaş yavaş bozulmaya başladım. Bittin sen. Uya. Harete. Osmanlı tokadı. Aha. Yine kaybettim. Kedi beni yendi. Ha. Neyse. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu video biraz kısaydı. Evet neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.